Þið getið dreymt, stórt krakka kannski hefði haldið áfram þessari bröð þá getið þið komist í, já, Eldborg Það er að byrja að pressa Já, hann hefði bangsi og það var mamma sem valda Sem byrgir mér sín og heftir för Húsinn hratt fylgast sér Háskólinn í Reykjavík er svo miklu meiri mentastofnun sem veitir mann í prófskirtinni. Á námstímanum hefur skólinn veikt mér ómeðalega tækifæri til náms, vinnu og sjálfstróska. Margir nefnendur njóta aðstofan námsrákjafa og sálfræðinga og aðrir, líkt og ég sjálfur, hafa fengið upplifið því sterkast stuðningsnett háskólans. Fyrir tæpu ári síðan var minn bestu vinnur og mesta fyrirmynd hún mamma mín bráðkvöld. hún var alltaf spenntust yfir útskriftunum. Og það var svona hennar draumur að þá sjá mér loksins útskrifast og alltaf þegar ég bætti við mér námi þá var hann alltaf, já ég er þetta ekki komið gott. Ég veit að hún hefði elskað að sjá þennan dag komið. Kennarar, skrifstofa verkfræðildar, fjölmarki starfsmenn og nefendur stóðu þjætti bakið á mér á þessum erfiða tíma og allt til dagsins í dag. Ég tala ekki bara fyrir sjálf mig þegar ég segi að Háskólinn í Reykjavík er svo miklu meira enn mentastofnun og miklu meira enn byggingin. Hann er samfélag og hann er samfélagið okkar. Þeim hefur verið stolt af ykkur og sérstaklega stolt af þeim samfélagslega lærdómi og þroska sem það hefur bætt við ykkur og haldið vonandi áfram um ókomna tíð. Njótið augnabliksins. Verið stolt verið ábyrg og skemmt ykkur falla til hamingu. Að ég gæti komist út til þín yfir borgina og fundið leið til að komast aftur heim til þín í gegnum borgina borgina Takk fyrir